Mm. ono nga yejjakana sulaimaani nadduli nkola yaffe okubuuza ku bantu nga sifunabakutandika kansooke muleke ababuuzeeko ate tubeere nga tugguukirira ne mu kitundu kino sebo nsanyusa okulaba n'omulundi guno omulala nange okubasinkana bana tmo atera n'okubebaza okuba mm. bawuliriza abalungi ebbanga lyonna nentakira obutakoowa mm. kubanga tujja wano ogutali mulundi gumu oba ebiri ku nsonga ez'enjawulo hmm. ne tunyonyola ku buwango bwaffe ennono obulombolombo empisa etugattako n'olulimi hmm. naye amakulu nti olwokuba ntuzze tunyonyolekana mu bintu ebyo hmm. tubadde tutambulira mu nkola yokumanya obuvo bwaffe niwankubadde obuwanga tebubaako buddo naye amakulu nti ebyo byasibagibwa ddala mu nnono nti tumanyi kino kitambula bweki nakino kitambula bwekikale obuvo bwaffe bwetubale tugezaako okunyonyola kubanga mu mpisa eyennono tetulinayo buddo mubwakabaka bwebuganda wewe batera okugamba nti obuvona obuddo hmm. nogera mu administration okumanya nti ekintu tukitandikiddwa tukikomyawa eh, omuganda taliiko buddo ah, ah. taliiko buddo kubanga ebyo byasibagibwa byamalibwa dda olwedde kyetuli mukyajjula hmm. eh, keera nkya nti tetufanagana bali mu bayibuli hmm. nofuna eya calvin eno ya st peter eno ya john eno king james oluusi nuga nti yi zo zirikoma wa mpulira kale ate obuvo obwakabaka bwe buganda oba obuddo tetubulina hmm. tulina buvo kale obuddo tuba tuteeka mu nkolaku ebyo tulina mu buvo bwaffe amazima naye ate mu mpisa ey'obuweereza mu administration obuddo tuba nabwo kubanga eyo eh, tuba tutunuulira nti ekintu kyetwatandise buganda egenda kukomawa kyentera okugamba peter maega nti ekigambo kyayogera nti obuganda ku ntikko kikyamu hmm. ah, ah, entikko etwagibaga nga tugenda kukomawa mpulira tulituuka wano buganda ebivuddeko mpulira yesibwe guli so yabadde egamba kuseseetula kwa buganda okutambula mm. n'abali gye basobole okugisanga mazima kale ntikke tujja gye tunuulira mu ntikko kubanga obuvo tubulina naye obudde tetubwogerako bwe tutyo hmm. mu mm. mpisa yaffe naye olwaleero nja kubabuuzaako n'okuba tegeeza nti ebbanga lyonna tubaagala olwobudde bwemuwaayo mazima kubanga nekkankane wankugadde assaamu obudde teyalinyiikidde kusinziira nga mwe mwali badde temulaba singa twabimaladda wali badde okuba mawulire ngaogawandise nga bolaba ekiramu kubanga teri atunula mu kiramu kitali kikye netuterekeyo ebiramu <laughs> kale mumpisa eyo mm. bwetu butekeddwa okutambula naye nja kusooka okwebaza se obankubirako essimu wano mm. abo ah, bantu naye nga tebansaba kubeebaza obakkola mm. kuta naye nalabye nga kigwanidde bakutegeeze mm. abasinzira mu london mm. ne baba nga batekakirako bannaabwe ku saaluuni yaabwe naye okusingira ddala nja kwebaza gwe bayita david atudde awo mu tottenham ebbanga lyonna agezezzaako okuba nti ategeeza ne banne bwe bawangaala nabo hmm. bwe bawangaalagana naga nti omuntu ono mubwakabaka bwaffe ku tmo hmm. agwanidde otumulira n'ensa ate era n'okuwaayo ebirowoozo byaffe n'amagezi gyali era bw'otunuulira david oyo okusingira ddala ngaoyogera kyetuyita peter hmm. tottenham airdresser yabwe bebatera okutuula kale bakola emirimu minene okuterako bannaabwe nga basudde mu saluni yaabwe awo mutottenham hmm. airdressing oba kampany oba ki awo esategera bulungi naye embeeba za peter ne david oba ku davids oba kuzita ku peters airdressing hmm. mu tottenham hmm. omulimu gwemukola gwamaanyi kale kankambe gadde nkutegeeze enafunayo abankubira nga bagaa tetubeere wano nenenga nti kankaka lwaki tabatumirako nze kambatumireko bategeeza nti mwemugwebalkuba tmo amazima mwekumira obutajjanga okwo katonda ajja kuba abasasula muisinga bulungi naabagaliza okuwuliza okulungi hmm. katunulye biki byetugenda okutunulako okusinziira ku mutindo gwe tubaweerezaako hmm. twagala uh, n'abantu abali emitala w'amayanja mukitegeere nti newaffe eno eriyo abantu abasobola okuba n'obukugu obutali bugule hmm. obwagazi bw'okutereeza obutali buteekemu so mu bwe mutwegattako mu buwagizi mm. ate nno kubanga bano si be bakuwa by'oyogera nabo baagala nnyo by'oyogera mu mbeera eyo mbeebaza nnyo wamu kulwa tiemu ffe bwe mutalaba eno batuusaako naye ate era tubasunsulira oyo agwanidde mu kitiibwa kyabwe bwomuntu kuwa obudde nagana ne ku mulimu gye nkeera kanambike bannange nti temulaba mm. bya mm. kisiru bya gundi ne gundi mulabe ebyamagezi bya gundi kale nno tubeebaza nnyo olunaku olwaleero njagadde tutunuulire ku byobukulembeze ebyobufuzi mm. kyekindeeseza jakana sulaimaani nadduli eyali mu lwokaano lw'okukulembera abantu be nakaseke mm. eyo mu masekkati mm. nakaseke mm. central naye nga ebirowoozo bye tebyasobola kuyitawo kubanga akulembera abantu abo naye nno bwe nali mu bululu obwo natunula mu manifesito ya jakana nga ku lwa buganda n'abantu abaali mugoberedde n'abaamuwa obululu obwo obwakaseera ako baali badde balina bingi nnyo bye baganyulwa kale nno nyana eyambuulizaako emabega awo naga nti twafiirwa nnyo omuntu okutukulembera ono bw'ati naga nti nno obukulembeze si kifo obukulembeze bubeera mu muntu n'olwaleero nzize nejjakana gakyemwagala mu byebirowoozo bye yali ateekateeka mm. mu kutwala mu paalamenti bannaffe abaliyo babiyigireko njagadde okubuuza omutendera guno osobole okwaza bamemba ba paalamenti naddala abaffe wano aba buganda babeerenga okusinziira ku birowoozo bino banaatuganyula kale nno ngendeetedde ekibuuzo kino ah, jakana sulaimaani nadduli katandikire ku bukulembeze obuze nga bwa paalamenti nga buli wano mu buganda mm-hmm. ozoolaba otya abantu abatukulembera mu paalamenti ozoobaazizza otya ebyafaayo bya bibadde bitya kuba nsonga nyingi nyo eza buganda nga tulina n'abakulembeze abatukulembera mu uganda eyawamu ezitasobodde kugguka nekindeetera ebibuuzo nga bingi ensonga yotukulembera mu paalamenti eno n'abadde batukulembera katugitandikira awo oze obalaba otya tuke tutegeere ku bano abanaabeeraawo ab'omulembe guno alright bana tmo mm. nate sansi okuddamu okubasinkagana nga twesiganyiza obwanga wakati waffe mm. negyemuli eyo newankubadde abamu muli bitala w'amayanja akiyinza hmm. mm. okutwala akadde akawanvu mu kutambula kw'olugendo mm. naye ati netufuna shotcat enyangu nga tuyise ku tmo mm. ekezeeko okukakasa nti obuufu n'ebibuuzo byaffe byetwebuuza byanukulwa bitya era okay. tuyinza tutuukagana tute n'omutindo okusinga kubajjajjaffe abatambulanga bakozesa maato Mm. bagende bateese bungeza ku nsonga z'obwakabaka bwe buganda nabwekityo ekibuuzo kibuuziddwa kikulu ate era nakirowoozaako mm. ate kinyambye nti wazze nakyo nga naawe okirina mwoyo mm. newankubadde obutakubulagana busimu kireeta okulekayo ebimu naye ate experience matters naye njagala okukutegeeza bwanakankakanzi bwe nali mukalwakange nakukozesanga ebigambo bino byenjagala okutegeeza abasigalidde mm. abali eyo mm. abataali mu luse lwaffe lwakunoonya bululu nabamemba ba paalamenti most especially ku ludda lwange kuoyo yatuwangula muto wange mm. animanja sebunnya namutegeeza ebigambo bino byenjagala tutegeereza mu bannamemba ba paalamenti nga byebigambo byebimu binali nyinyula bomu kyalo jenali mu central hmm. na kaseke central hmm. nemba tigeza nti nze jakana soma na dream tabani wa wo rutabalo hmm. na ye chinde se jidde mbiti bya mirundi esatu ekisoka kucho njagala kubategeza nti ndi musajja muganda ekyo kubiri nzijiddemu nrm newankubadde bwebakola webonyanga mm. nenkomao independent naye tekyategeeza nti ekibiina kirina kidduka era nabagamba nti wano mubwakabaka bwe buganda omukulu wekika okuzza kuba omusango tekitugoba mu bika byaffe tunywereramu netulongoosa n'okuwabulagana kale bwe mbanga najja nga ndi independent ekyandeetera ensonga ekyali kimu kristo mm. kyatutegeeza nti bakukyawanga ku mutala guno sengukira ku mutala ogukola ki omuladako mm. nange nasenka enale mu lwemisa gibampisa mu kamyufu kafeke twalimu mm. nenzija ku mutala independent okugera kugezaako okudda mbalage ki ekiteekeddwa okukolebwa okuba kwali kusiima kwammwe munzize nga mm. mpisa eno ekyokubiri ndi musiraamu njaga tuwaŋŋa n'enkizo mu madiini oleke kuntegeeza nti bwenna jja mu kifo kyonze nsooke nkugulira omwenge olyokompa akalulu kale elementi ezo essatu nazitambulirako naye nabagamba ebigambo bino wammanga byenjagala okubategeezako bokushalinga nammwe nabagamba nga bannanakasike central hmm. nti olwaleero nzizenga kristo okutegeeza nti nze kkubo nze bulamu nze hmm. mazima hmm. nabwekityo fakita enkulu mu bakulembeze baffe okusooka okutegeera nti amazima gebogerako geegaliwo mu buweereza ekyokubiri ku kyo ddi lwofuuka ekkubo eri abo bookulembera era bakuganyulwemu ngaofuusa ekkubo abafuzza otya obulamu gye bakola ki gye bali kubanga ebyo ebisatu byebireeta essuubi mu muntu n'okuyimirirawo ne mbagamba ekyokubiri nti nzize mu maaso gammwe wano njagala nampa akaluuke nga ntegedde nze jakanosemani naddi kubanga oyinza okweweraako abasa hmm. nga tewategeera ngaamagezi go gaali gakuwa kirala naye njagala okubategeeza mu bufunze hmm. nti nzizenga bayibuli kyeyogerako ekitalo ekimu ekyoba obyo bubiri ekitema ku lwobutuukirivu n'obutali butuukirivu nekisa abantu bano wammanga erc wanu n'abasigadde okuva ku mutendero ogwo otuuka waggulu hmm. nga ye okuwagiraku okwajjaka na sulemaani nadduli asuubira ekintu ekyo kimu bwe naamuwa akalulu n'amala awangula nze erc wanu nja tutunda ekibanja kimu ku bantu mukaaga nga interest emuga nti nja muwolereza hmm. nga ntutte nga mundu mwe nabaga nti oyo nja kukugalira misana nga balaba mpulira nabwekityo mugezeeko okutunulira ensonga zino n'obulambula okufu bwazo nyinza okuba ekitale kigenda okutema ku lwobutuukirivu nobutali butuukirivu hmm. nemba nga gwe yansimba ku mugongo nga okutta ekipande kyange gwe ngenda otusooka okutemako omutwe nga ntuuse mu buyinza mukyewazise mutya gwe ngenda okutambula kyekyo kristu kyetugamba nti sajja kuweerezebwa najja kuweereza hmm. naye amakulu mu buweereza obwo bwebo goba kiri kye tukulembezesa nti yeire kubo mm. bwebulamu ate era ge mazima mm-hmm. kale bwenti bwe najja ntambula mu nakaseke sente okubategeeza nti bwetunawangula ensonga y'obwakabaka bwe buganda njiri kubanga ndi musajja muganda mm-hmm. tewajja kuyita mateeka gajja kujja nga gatusambaaza nsirikireyo mm-hmm. ekyokubiri ndi musiraamu akwa enkizo n'okutegeera amadiini amalala nti weegali hmm. era sijja kukulembesa busiraamu ku madiini gali malala wabula ekinaatambula nga kidda mu madiini ago kijja kukolebwa nga wekitekeddwa okukolaki kubanga ge mazima getwogerako naye mbagamba nti mazima dda kyensembyo kiri kimu njagala tutegeeragane naye ata ntegedde kankuyamba ontegere saagala kawuko nga tontegedde ako kaleke naye lwakinnabagamba nga ebigambo ebyo kwe kugezaako okutunuulira nti bannaffe abazze erementi esatu zenva okumenya weziza kutegeeza nti nze kkubo nze bulamu nze mazima nkuzzaayo mu kutandika kwa paalamenti bwe yajja etandika yatandika nga bano bavudde mu nsiko okujja ne cm e mwaka gwolukumulira mu ekyenda mu esatu bajje batunuulira constitution kugenda giteereza teyavaamu eya 1995 nga tuva ku yobotiey'enkaaga mu omukaaga gyeyatukolera wano mm. netufuukira akabasi oba akayinja mu ngatto eri obwakabaka bwe buganda kakati bwebajja bano bateese ekyenyuma kyaba batuula mu si ekyenkyasinza okuba nenyako nabo tebatunuulira buvo bwabwe batunuulira buddo naye ngaobuddo kuba businzizza bonna beyogerako intpersonalities kintegeeza ki teri yateesa ggwanga lye yateesa lwa birowoozo bimujyamu era ye kyawulira so nga ate omukulembeze yali badde atunuulidde ensonga ddi lwenteesa ebyange ddi lwenteesa ebyeggwanga ddi lwenteesa eryobuwangwa bwange kubanga ebyo byawukana eggwangwa n'obuwangwa mm. byanjawulo kubanga wetwogera ku ggwanga tusobola okwogera ku nation mwe tusibuka buganda mm. obuwangwa tuba twogera ku tribe yobuyokolaki joli nti ndi musajja muganda niwakwadde ndi mu paalamenti ndi muteeso ndi mukikulu ndi mugundi okusinza ku states ekumi nesatu ezizagava aboliginis mwetusinziira kakati bannammemba ba paalamenti ebbanga lyonna bazze enda mwesatuamenti biki ebivaamu nga biva mu constitutions lyenkadde mm. ezajja zikolebwa n'okufuna endagaano yataano muetaano yali evaamu etya obotidi yasattulula kale njagala okubategeeza ebigambo bino era mbibaddemu nga mutabani w'olutabaalo nti paalamenti yonna ngaonooba omukulembeze omulungi era omukiise osooka kwetegeera buvoobwo nomanya nti ndi musajja muganda jjakana somali nadduli muzukulu wakijje nyingidde paalamenti eno nga nina obutaka obwobujjajja nabwekityo kyonna ekinaswaza eggwanga lyange seetaaga nkitunuulize nga kisooka kulya bwakabaka gyensibuka ezo mm. sente ziba zinene mm-hmm. oba nfuna bulungi ekyokubiri ku kyo kwe kutegeera information ekutuuza mu paalamenti n'omanya nga bwe nategeeza bannakaseke central nti munsindika mu paalamenti emirimu gya miba paalamenti emikulu giri emeka kuteesa ogwo gumu mm-hmm. ogwokubiri kwe kulondolako ebyo byateesezza nga bimaze okuyisibwa bitekebwa bitya mu nkola gyemirimu emeka memba wa paalamenti talima luguudo tazimba masomero tazimba malwaliro tasima mazzi talina kyakula okugjako emirimu gyegyebiri gyegiri muli egyobuteesa newankubadde bawe bakituyita constituency fund baleme tutoola ku musaala gwabwe nga bakomyewo gyetuli mu bantu n'obutatulaga buswavu nze constitutiongyebaita constituency fund nali mbateekeddebwe mm -hmm. nti nga sinnatuuka ku mulamwa guli mm -hmm. bamemba ba paalamenti mm -hmm. kyetubasuubiremu bakituukiriza naye okuva lwetwatondawo paalamenti okuva mu kyenda mu esatu abaffe ebikoleddwa buganda eganyuddwamu Mm-hmm. abamemba ba paalamenti abaliyo mubba mulimu abaali boogedde ku kigambo buganda gye basinziira naye nabategeezanga ebigambo bino ne mbagamba nti ndi mu maaso gammwe wano okwajja okubategeeza ekikwatagana ku mpeereza yaffe nga batuwadde ka constituency fund kali enkola eyange egenda kuba bweti mm-hmm. nti tulina muwogo gwe batuuma saidi olw'obubi ng'akaaye muwogo eyaba muleete gwe baawa erinnya eryo mpulira nembaga nze sijja kubaako neeki kyembaleetera nga sinaba kutuuka mu ntebe naye bwempangula constituency fund gye batuwa eri erimu omuzinzi gutegeerekeka ate nga nze nina famire sinaweza baana basukka kumi nti naalemererwa okubalabirira nti emmere gye tuli etwale miliyoni kumi na ttaano naye ku miliyoni amakumi asatu ge batuwa akiri emilioni 15 jazitola nkesokezidde constituency mu myaka ebiri egisooka nga sinnatunulya biva mu disitulikiti hmm. nga memba wa paalamenti kawanda research center weeri ngaekola oba endokwa muze tuva mu sayansi ategerekani wankubadde olio wange gwenvumirira kwekukyusa ate emmere yaffe nibagiza mu mmere etategerekeka abo basaana bulabu basinga ku mukulembeza ajja notandika okundiisa nga ondiisa kayinja gogasse nemusa ate nenja mukisubi nti lyerya ettooke ryolwaleero <laughs> ne babuuza nakyetengu nga takyalabikako hmm. bwotunula nakabulu naye takyalabikako hmm. bwotunula ebitooke ebiganda byonna bizze bifa lwa sayansi oyo atategerekeka kakati lwaleero gwe tuyita kabana nobuuza kabana yaani simanya ti ono bamuyita fiya nga yemmere eribwako olwaleero mpulira so nga ate emmere y'ekitundu ekyoba obuwangwa bwe tubeeramu otuwangaalira emmere ebeeramu yemmere mm. ew'amagezi mu ntegeera katonda gye yatuwa kubanga bika byemmere biba byanjawulo ne ingrediens zonna tuzifuna mu bika byaffe n'obuwangwa bwaffe emmere gye tuba tulinayo lwaki ondiisa simayo gyebayita hotidoogo mm. ate ondiisa simayo uh, bamuyita kyapu kyapusi mm. waliwo capse eh. waliwo otidde ogwo naye ngaate emmere yaffe njireseewo hmm. nondiisa omugaati ogwegolwa ogwosuza ennaku ebbiri hmm. naye ngaate ffe twavumbikanga wano emmere yaffe ey'amatooke hmm. ne tukulirako nga tugenda mu somero nga tugisibye mu byayi twakula era tetwalimu ndwadde yonna ennaku zino waliwo n'enkola ey'okuddira emmere yaffe yennyini tebagituuma amannya naye ngaesigadde yeeyo tyosiika enkoko n'ogiyita kfc nosiika obuchipusi nobuyita chicken tonight mm-hmm. <laughs> kugamba omwana takyasobola kutegeera nti kfc nkwebankokoyo yenyini gyebasiise mu seppiki nebakusibira mu bipapula omukolo eyo <laughs> bwetyo bwenabategeeza eh. nti nze nja kukwata ku sente ezo ntooleko okuzza mu jurisdiction eno mm. naye ekyange kyenjagaddemu kyekirwa before nga tunnagenda mm. ne mbagamba nti ebbanga lyonna mubadde temunafuna bakulembeze naye njagala kwewazisa wenna bwemulaba nga mpangudde hmm. lisiti gyengenda okutambuliramu jatambulira mu magombola gano hmm. nga nkwata ku ssente ziri kubanga ekitundu kino ekya nakaseke sente oba kikukula ku kiri ekya nakaseke north hmm. nga kiri kisingamu balunzi naye kino kyenalimu ekya sente nga baki balimi nembiga nti nja kukwata ku ssente ezo mpandiike buli gombola abavubuka bali badde beetaaga buli omu kyeyeetaaga oba micungwa oba mwanyi oba mutunda oteeke ku lisiti oba bitooke mhm. omulimu ogwangigamemb wa palamenti gwengenda osooka okukola nga sinnatunira sente enda gye tuzijja mhm. weguno wammanga bwe twali mu lwayo kitange yali atandisewo ekigambo kyabwavunvaako mhm. kale ekitongole ekyo njakijjawo kakabiinako nkaleete mu kitundu kino wetugenda okuyita naye nga buli omu mwagala kwisita okusinza ku magombolamu wetubadde tutambulira okusobola okukulakulanya konsitituwensi eno nabagamba ebigambo bino nkwewazisa gwe otteeka erinyere ku lisiti okwo nga tojja kukola bintu bino wammanga kubanga nkwagaza ebintu bimeka njagala ngaotandikira ku eka osambule ate era otememu ebinnya byekyo kyoyagala ku lisiti kuli mm. bwomala okubisima nobiteekawo ku lisiti eyo nze omulimu ogwanga memba palamenti ogenda kuba gwe guno yemirimu emeka endokwa gyoyagala tofaayo bungi ki oba olina eka kumi oba kumi nattaano ekyokubitofayo mu fami tulimu mukaaga kasita jajja mubakitamu abawa ettaka mugenda okulimira eritali mu busika gamba nti jajja yatuwawo nga tuli balamu yabawa kulima obula mm. ti yabagabanyiza ttaka eryo mm. bwe mubaawo nga mumazika nti nze njagala bitooke nga tukeera enkyanze jjakana nadunze empangisa fuso n'okuteeta endoku ezo tujja tutandika naba bitooke fuso okupangisa fuso tutandi okugaga embagaali amagombola ameka mm-hmm. ataano gwe n'oteekamu endoku ezo naye tusimba babiri nteekamu nnimiro wali teka kutanda nenzija ngalisti wateka kerinya lyo tutuko kwetendo kwaji watusaba nga tewasambula atira tewatema binyebyo ya mhm. kugalira misano sokozi kole mukomera ziddira abategera abeetaga olukutambula neggwanga okukola naye ekyo kyonna nakikola ng'asinziza ku mutemo gwa memba wa palamenti gwafuna ne constituency fund emuweebwa amazima emirimu ebiri gyembenjogerako gyegiriwo gya memba wa paalamenti bwetuma n'okuteesa sente ziri mu paalamenti kubanga paalamenti yetwala agensi za gavumenti zonna ezo e, agencies ennene hmm. ate era yenanyini kutematema budget gye bawa prime minister gyagenda okudisseminating otunamuloko gavumenti hmm. abakwatagana ku madisitulikisi gaffe hmm. ne mbagamba nti bwetumala okukola omulimu ogwo nga bamemba wa paalamenti nga tumazeo okuteesa oluvannyuma tugobera esente ezo gye zijja ku disitulikiti kuba nakaseke nga yo yalinamu bamemba paalamenti kati baali baweze ba mirundi emeka basatu ze constituency esatu eya disitulikiti enamba ya nakaseke ne mbagamba nti bwemmala okuteesa sene tusindika ku disitulikiti nkomawo ku disitulikiti wano neŋŋamba dictpason nti ku sente ze twasindika mm. njagala ontegeeze nakaseke sente onganze memba wa paalamenti ogenda kunimiramu enguudo mumeka amasomero ogenda kumpaamu ameka bowa hols ogenda tuwa mumeka hene zo sente okuva kuwano mpaka ku siri ogenda tuzimbirayo mumeka hmm. abaffe ku nguudo zetulina muneeza ebinya ebyalimu ebiyitirivu ogenda kutulimira endiguudo mumeka naye abo omulimu bakansalaz ava ku kyalo mpaka ku disitulikiti bonna babeera bawasobomebwa palamenti mu jurisdiction gyoba okolaki hmm. gyoba otwala kaakati memba of paalamenti yenna bwamala okuteesa eri kyakkalwa okujja ku disitulikiti abanje ensaasaanya y'essente ezo mute mm. bwe zituuseeko mu konsituwensi eyiye mm-hmm. ng'azijja ku disitulikiti ya baasoni era n'ettiimu ye y'abantu abameka kubanga omumujja kuba mu rdc mubeera mu cfo wa disitulikiti gwe balonda mubeera mu kaawo disitulikiti enginiya ne disitulikiti ya baasoni be bantu bameka olukiiko lubayukiramu ne bakansalaziba bali mu jurisdiction eyo ne bassa kwoli enninga nti sente ezo tuba tuzibanja twagala tulaga enguudo zogenda tuwono zeziriwa era bwe bakwatagana mu jurisdiction y'abantu abo ngaogasseko ne bapalamenti owaabakyala abasigadde ku basatu bano kubanga tulina ne women mb hmm. ebaali abantu ameka Mhm. ffenna ne tubanja disitulikiti ya pason tusobola okuziyiza obubbi obeera mu madisitulikiti gaffe mhm. n'essente ze okutuuka ku bannanyini baazo gyemirimu mwe bwa palamenti emikulu gyateekeddwa okutuukako mhm. mu buweereza bw'abantu gyakola ki kati tudde eri eggwanga bamemba ba palamenti baffe okuva mu kyenda mu esatu baasuula ensonga eno era ne bababikka akabugo ku maaso ne batategeera ki kye bateekeddwa kukola kubanga tubadde tufunaba ebika bimeka ba businessmen ekyo kimu teyakuzibwa teyalondibwa teyalinako kyeyamanya okusuubula mm. naba nti nja tuteeka mu constituency eno miliyoni bibiri emyaka etaano ke kawumbi kamu n'ekitundu nja kuba nka funye mm. najja azibasaasaanyamu n'agenda nayajja asuubula era tafaayo oba nakomyewo basaakoze eki ye bizinesi yagibala era nammwe mwazimusaba era yazibawa ebibiina yajja abiteekamu na buli kimu n'akissaamu ensimbi oyo omu owokubiri tulina bamemba ba paalamenti nga balakinga infomationi mhm. oba okkakasa nti tebalina kyebategeera ku buweereza obwo najja mu paalamenti nga zzerwa interest egamba etya bwe basala ku constituensi eyo nze nalimu wa sinia 6 asomye era basaba sinia 6 najjayo esimbawo namba tu netugoberera abaana bagamba twagala wa kitundu kyaffe oba oli mugezi nnyo obaategeera nnyo mm. twagala ku mwana ava mu kitundu kino kale ebyo ebintu bisatu ebisinza osisibwa konsitituensi zaffe netutuuka nga tutunuulira tetubafunye bamemba palamenti ate a tebagasiza ggwanga yadde abantu gye basinzidde kakati kyentukako okuba enkizo be bamemba ba palamenti abava mu jurisdiction y'obwakabaka bwe buganda mm. betuteekeddwa okutunuulira ennyo okusobola okuddayo eggwanga lyaffe buganda nga ffe tetunaba kwetunuulira nfuna yaffe naye mm. gye tusibuka abaffe waganyuddwa kubanga bino tubisudde okuva mu kyenda mu esatu bwe baateekako ssaabasajja kabaka ku kiwu mm. kwe kutula kulina mulondo mm. abaganda abasinga obungi awo wetwamwegaanira ne tumulekawo kyessaamanya ye kenyini ssaabasajja kabaka ye yatwegaana oba abo betulonda bebeegaana ekintu kino naye ngaobuzibu bwe tuzze tutunuulira ebbanga lyonera bwetukoonako bwe buzibu bayivu abasoma mm. batukulembeza mitw egyo nga twasomambawo nakalaba mumeka kyekitukulembeza mm. kakati bwetunuulidde abayivu abo bwe bazze Hmm. infestiokubant tebakuzibwa nga principe enkulembeze ereeta ekigambo ethix hmm. okeera enky okujja mu paalamenti yajja tayinza kutegeera ggwanga lye kitawa badde amufaako genda osome obusawo ojja kganyulwa mu nsi eno atasomet tolina nogero tugaa nti obutasoma buluma bukulu hmm. buba buluma bukulu buganda bagira baali basoma oba gyetwadigatago olwaleero wogitunuulira yesinga okuba ennungi kubanga abayivu bangi abedda tutunuulire ekintu kimu ntegeera nankuzibwa mpulira ekyo kyekikulu kubanga yasoma ennyo nga teyakuzibwa talina bwali mpulira kale mubame ba paalamenti ekyo nekibategeeza lunye nti webaatuukayo bajjanga information tebagikolaki kaakati mubiteekeddwa tunuulibwako byebiriwa ngaotuuse mu paalamenti gwemeba wa paalamenti buganda esobole okuganyulwa ng'osinzidde ku kyenda mu esatu mm-hmm. abantu kye bajja basuula buganda nja kusaba ekitiibwa katikkiro mayiga olwaleero munsobi zonna ezizezikolebwa kyasobola okulongoosa mukadde kaalimu mhm. naayita bukubiire bamemba ba paalamenti abo omutaliimu lukwe bonna lwakuteekebwamu mhm. n'abategeeza nti musinzidde ku jurisdiction y'obwakabaka bwe buganda ne constituence oba n'amasaza mumuva nga ssabasajja kabaka yagatwala bagamba buganda teyabawagira terina lukusa lubayita kubanga teyabateerawo buwagizi kansooke mumala etusooke tunuulira ebyo bijja kuntabula mpulira kakati namutayika ekiwandiiko ekyo bwamala okukikola ayite abantu bali abatuuze bonna bali mu jurisdiction yobwakabaka buganda kubanga katikkiro obuyinza obwa bulina osobola okubayita addemu ayite abakulu b'amasaza abagattaganye ne bamemba ba paalamenti bali enkizo bagiteekewo mm. basobole okwetunulamu addemu ayite abaami b'amagombolola mpaka ku miruka naye nga ekibayisa n'ebiwandiiki bibateesebwawo bwe kusobola okutuna obwakabaka bwe buganda mwaba basinzidde ono specifically bamemba ba paalamenti nga basoma ekigambo buganda saabasajja kabaka kyatwala abategeeza ebigambo bino wammanga nga katikkira obwakabaka bwe buganda mm-hmm. nti jurisdiction mwemuli etugibala kuba buganda mm-hmm. n'ebifo ebyateekebwamu mu political sagund arena biraga nti ebifo byemugenda okutunulirwamu amadistrict mwemusinziira gonna gali wansi wa bwakabaka bwaki bwa buganda era bwe tuba twogera ku central region ekitali kituufu nga tulina giyita buganda region mm. oba buganda nation mm. tuba twogera ku bantu abo bagituddemu naye lwaki tufiire oba mutuuka mu paalamenti n'ebyo ebiruma obwakabaka luganda nga temusobola bikoonako abibasomesenga bwenjagala okuba bategeezamu abanda beera abampuliza ne mesaje egendera dda mu bameba ba paalamenti abaliyo mhm. nti bwotunulira okufiira okwobwakabaka bwe buganda okubyadda mu ndagaano y'olwenda bwe tuzize tutambula bw'otunulira okufiirwa kwe tufiiddwa okuva omwaka gw'obulonda mu enkaaga mu ebiri up to date kivudde ku bulagajja bubi bwa paalamenti abatudde mu paalamenti olw'okulakinga information batunuulira buganda efunamu etya gye tusibuka ne batunuulira embuto zaabwe n'emigongo gyabwe ng'abasuubuzi buganda sabu katikkiro nja kukusaba bw'oyita olukiiko olwobategeeza ebigambo bino tejizikiro nje mulimu ya bwakabaka bwe buganda naye bwe tutunuulira endagaano y'olwenda eno mayanga eyataano mwetaano mu kusembayo yawa obuyinza bwa mirundi emeka ebiri omwasinzira obuto okugidisimantolingana jja ne constitution eyiye endala endagaano eyo yali etegeeza ebigambo bino nti byonna bye mutunuulidde mu ssaako y'obwakabaka bw'e buganda nga bwe biri hmm. ne bwe biri mu central government gye twogerako olwaleero byeyali bicentralizi nga biri equivalent buganda nga erina okuganyulwa ne central government eganyulwemu hmm. naye mu ebyo byaffe ebyatwalibwa mundagaano y'olwenda bwoba obitunuulidde ebyaddizibwa nga okitoba munaana birakidderwa kuba titulina bateesa balungi basobola kutunuulya mu nsonga eyo ey'ennono naye nga nze katikkiro buli kitunuulidde mu gavumenti kubanga ekiteeka kitugamba nti gavumenti ezza ekibiina mu jjidde kyetukwasa obuyinza hmm. kubanga twagenda mu nkola ey'ebiina mu 2025 kale obuyinza obu ne bukyuka nti tubuwa pulezidenti museveni nga ye omuntu tubuwa kibiina ekyo ne manifesto yakyo kwe tutambulira hmm. ntiye kati kiloma yego otegeeza abantu abo bameba ba paalamenti abaliyo nga bwembategeeza nammwe abandi aba nti ennyingo namba musanvu mukugundiko mu manifesto ya nrm mm. embereberyemu gye twita 10 program egamba nti tujja kgola ensobi zonna zonna ezakolebwa zigavumenti ezatukolaki ezatukulembera mm. akawaayiro ketwetagamu kanamba musanvu okategeze nti ekibiina ekifuga olwaleero kyekya nrm hmm. kyetubanje ebyaffe kigenda okutereza ensobi ezakolwa gavumenti ezakolaki ezayita ekisooka kyekiriwa nti endagaano ya 1555 etuwa enkizo nti nga bwolaba maama janat museveni bwalina ebbaawe museveni nga ba fountain of honor right bagikutte ne ssaabasajja kabaka privileges ziri ku museveni mu ndagaano yataano mu etaano zaizike ziba zimuweebwe onfuna bulungi tazirina ekyokubiri olukiiko lweggwanga olukulu olwamembe ba paalamenti mwe batuula olwaleero hmm. buli privilege yonna gye balina bakitegeere okuva n'olwaleero chakirizwa mu ndagaano ya 195 mm. nga privileges ezo mm. ziweebwa mmengo mm. mayiga agezeko okubanja ebintu ebyo ategezebwa mu paalamenti kubanga ekibiina ekifuga kye kinnanyini nnyingo namba musanvegems mm. kaakati batunuulire ebyo bifiiriziddwa okuva mu mwaka ogwo endagaano olutwatuka mu bwetwaze bwaffe notutuuka wawe tuli mm. nga bifiiriddwa era tebitunuuluddwamu mayiga abyetikke butere babitegeeza abo babiteeseko mbenge esobole okubikolaki okubikola mu ndagaano y95mwetaano kooti zakisekwa olwaliro ze zitukwatagana ku kituyita judiciary mu gavumenti enkulu batunuulire akawaayire ako baddire sente eziri mu bulamuzi zonna bazikwase kooti yakisekwa buganda esobole okutambula kubanga biri mu buwandiika esi byambu mm-hmm. oba nfuna bulungi badde mu batunuulire n'empeereza ya decentralization gye baayogerako nga twalitukaana ekigambo federal system twali tutegeeza ki kyebabuuza mu seven mugundi wano pigeon hall naga nti gwebadde ogamba nti decentralization ne federal byebimu ngaffe abaga ntusazeo nti kale bweba nga bifaanagana tuweemu federal gyeyaleetamu decentralization n'atukuba ekiku mhm. kaakati bano bamemba ba parliament betulina mulimu gwabwe tutegeeza bali nti tuzizze wano mu kapasite egamba nga tuwandiikira sipiika olanya olwaleero atuddewo titudemu tutunuli ennyingo namba musanvu eri mu pate ya nm kuba yeyakwasibwa obuyinza redressing all the errors committed by the past regime buganda ebyabyo byagenda mu nkaaga mu omusanvu mm-hmm. ogo tebyeyanyaga mm-hmm. naye omuzungu we twali tugabanya obuyinza bwa protectorate mwalimu ebyaffe ebikwataganidde mu nyingo namba 15 ebyogera ku ttaka n'ebyaffe propertis zaffe tujja kusaba ngaffe bamemba palamenti sibo speaker olanya osobole okuyita olukiiko olukubirire buganda eddizibwa ebyayo kubanga central gavument ebiina mu bukyamu oba mu buwambe mhm. naye abagenda okutegeera ebigambo ebyo atekeddwa bibategeeza ye katikkiro peter charles mayega mhm. bw'abayita abatunuuliza obuvo n'obuddo nti ekyabatwalayo eri nobakakasaako erinnya nti abwa central region yabava mu buganda mhm. zensonga enkulu ezo zimuteekeddwa okujjokeza buganda efune sente zayo zisobole okutambula oba okweyimirizaawo mu fedo gyetwali twogerako twabagamba nti fedo sistimu bwebezze enoonyaki era ebegobaki kyegoba ki ekino wammanga bwe buyinza obuli musese kumi nesatu buli buyunga okusobola okwefuga nga naye nga fenna tuli mu luse lutya naye nga buli ggwanga lyefuga bwalyo decentralization bwe yajja ate kyo yatituggyako bujja esente zituwerezibwa nga ziwereza mu madistricti gano directi nga tuva mu minisita wa local government mm. zikyusizibwe mu kawaayiro k'endagaano ya ataano mu etaano esente ezo omusolo ogusoloozebwa guwerezebwa mu ligionizi zaffe menga efune ebyayo tola efune ebyayo ndangonaakyo li bafune west nairo ne mumadi abakituita bakigezi bafune tufune istaani n'abasigadde kalamo gyetwale ebyayo ne bunyolo eweebwa ebyayo naye nga esente ezo ziweerezebwa bwakabaka bwomu bwakabaka busalewo ku butebe bugenda okuweereza bino ebitukansa tebigenda kuddawo nga buli ggwanga lyefuga byokka tojja kuddamu kulya nsimbi ze babyezaamwe wa musolo mm. nga zimukola bwetyo eyawamu nabwekityo bwekitiibwa katikkiro gwotekeddwa okwita bumi bwa paalamenti obategeeze buganda kikiyeganyulwamu etekeddwa ganyulwa etya ebisigalidde bijja sigala nga byabwe kasitabanakola ekyo buganda ejjasobola okujja ekigere okusasetukawa weekolaki ekyokubiri kyateekeddwa okubagamba nga oekitiibwa peter charles mayega kwe kubazzaamu okutegeera omwoyo gw'obwakabaka bwabwe mm-hmm. okufuuka memba wa paalamenti tekikufuula nti ekitiibwa kyonna kisinga ekyobwakatikkiro yadde obwakabaka naye bangi bameze siisi n'okumeya obukooti bwe batuuse wali okuga nti esibwa wekitiibwa mumemba wa paalamenti agenda okukitegeera nti teyali wakitiibwa ng'amaze kugwa baga ti hoo zino ze zaali ensobi mpulira akalowoozo kano kagenda mu bamemba ba paalamenti abazze nga bayise mu buganda most especially nga bayisidde opposition ebbanga lyonna mmenga ebadde ya opposition ku central government eriko kibiina kyenaaleero hmm. so si bwakabaka so si buganda naye abasaavinga baava mu dp hmm. era bwe basudde mmenga ebbanga lyonna baagitunuliranga kyebagalwa bokusobola okutambula okuva lwebasula obuyinza bwabwe mugwatano omwena bwe babava mu ngalo kakati mmenge ebadde tunuuliddwa nga ya opposition nnyo naye nga bakulembeddwayo ba opposition aba dp betisse mmenge yokuva mumwaka gw1993 apdate gyemyaka 28 temulimu balooya basobola kutunulira nsonga ezo obutebe babanja gavumenti bayitirivu nabwekita ekintu kino tukikola tutya tukijjewo aba opposition mbasaba kino nti tujjemu entegeera etugamba nti mukama waffe bw'alituuka tujja kulongoosa olwaliro nammwe abaliyo musobole okulongoosa ngaoli bwe yagamba nti ndisonyiwa ekibuga ekyo newankubadde omutuukirivu alisibala asigaddemu atya ndibasonyiwa ku lwekyo olwaliro ye memba wa paalamenti owa opposition yimirira wooli musobole okutereeza eggwanga lino buganda esobole okuganyulwamu kubanga ebirowoozo n'amakubo agasobola okutereeza buyinza bwammwe nga mutudde mu paalamenti specifically kano kagenda wa wekitiibwa animanja sebunya muto wange yatwala entebe we twali tuvuganyiza emikutu bwe tugiyitako nga tunaawo ebirowoozo tujje mu bantu nga tubiyisa ku mikutu gyonna gye tugiyisizzaako naye nga byotutegeeza mu ansadi gyebiri obafunye bulungi mukitabo ekiteekebwamu ebiteeso ebiteeso biwandiikiddwa mu linnya wabula so si kujja ku mikuto kuno n'ofulumya bye wali badde otunuuliranga ensobi hmm. ng'ate mu ansadi eri tebiriiyo kwegamba ebirowoozo binewankubadde byali badde birungibitekebwa mu nkola kuba obyogeredde wabwewa olutoyawukanye najjakana naddu lyatawangula mpulira nabwe ekite bwe biyingira muli netunuulira ensobi ezu nga tunazirongoosa oba ne resolutioni ng'osinzidde mu paalamenti enjumu bakusindika ey'obuyinza etunuulira ebigambo byonoyogera nga si byabusaabwavu mpulira kale ekyo nakyo kikutegeeza nga muto wange ofeekulwa nakaseke central ensonga zamataka zibanyigiriza amazzi abasinga twagatunira nga tebalina hmm. enguudo tewaali hmm. emimu gyemu bwa palamenti ngikutandikeddewaawo muntandika tutekeddwa okugobezeganyina butya bwetulinda okufunamu hmm. naye ekyogandaguza emicungwa nengibateerawoawo nengula ebitooke kiki ekyokka kyebakwagalamu nagenze ku lumbe baagala okuwulira abaffe nga disitulikisi sente zeyasindika oba zeerina tufunyemu tutya gwe byotakola so nga ate osobola okubijja ku disitulikiti ngaobuyinza obulina nabwekyo byonna byonaoteesa bibeere mu paalamenti muli kyekibadde kiraaki nga ku bameba pa paalamenti bonna abeetolodde obwakabaka bwe buganda wabweru ku mediya bamaanyi okusinga mu ndimu batudde eya paalamenti tebateesa wali mu ntabwe bajja eno wabula ebweru basobola okwogerawakisaawe ewekisaawe ne basala emisango nga batudde ku mitetemi ti ah, gavumenti ekoze bubi esente lwateekateeka bwetuti tabyogedde muli mm. ate abyotadde waki ne balowooza nti okuteesa oku baabuddiisa abantu nti kwe kutuufu mm. ekyokulabirako kyekyamukulu wange lutta maguzi namubuuza ekibuuzo kimu nga tuli ku leediyo nti ebbanga lyonnankuwulidde ng'obadde w'amaanyi ku opposition gy'oli sikuwulirangamu statement yonna inayingiramu ansard eyogera ku bwakabaka bw'e buganda wabula bw'ofuluma paalament ku lw'omugaati naabo gy'ova mu nakaseke south ate oyogera nnyo ku nsonga z'ettaka ne bakuwulira nti aa ah, ah, oyo yalwanidde ku nsonga z'ettaka naye ate nga mu ansard tekiriiyo abaffe ne mubuuza nti oba ogamba nti nkulimba tuwa ku kiwandiko kyonna kwomeba paalamenti bwetuba tuteesa mu paalamenti mm. tulina amakubo ameka abiri tuwandiika mu kiwandiko nga tosobole kwogera ate oluvannyuma tokosa emimwa gyo ngaosobola okuteesa ku nsonga eyo mm. ku bibiri tuwe ku kiwandiiko ekikyogerako ngaoyogera ku nsonga ezo yali akireese naye ate abatulaba ebbali balowooza tukola nga tutuuse mu paalamenti naye ngaate tunyaze banyage kale enkola eyo owekitiibwa katikkiro nja kukusaba nga kabaka owebweru oyite abantu abo emeba paalamenti ngaokozesezza balooya abakugu kubanga segona gyali ebbanga lyonna yatusala emyaka gyamaze mu paalamenti naye bwavaebya buganda tebitambula hmm. nga yavaawa byalitambudde byokka watali baweereza bisobola okukentinoga nti ebyabuganda ebyo byekulubeesa bigenda era bitambula tugenda mu maaso nga tekuli baweereza batekka okubaawo naye nga baki nga tubasindise nga eh, bateeseza mu paalamenti ye bwagaa tebitambula mm. abadde agala bitambule bitya awatali baweereza naye bo batuuseyo mubuuza nti gali baddaga nti bannanga ebimenyeka ebintu bino mbirinakoomu sabasajja bakayita abantu bebuganda bano bongere okutegera tusobole okuyimirawo nga tuli bangi yali akyogedde mm-hmm. wabula emisango gya napu agibeeramu nnyo era nasobanya awoze egya human rights nagitunulira nnyo human rights kyeyo esinziira ngaobwakabaka bwe buganda bwebadde battibwa nga tutyogedde ku butya bwe tukomya nsonga eyo banoonya kipopularity for 247 kutunulamu nowuli mbadde ndudde okubeerako mpitya ku kankako oyo mm. n'akuyita ebyo si ye buganda ebyo si lye eggwanga mm. kale nabwekityo nti wekitiibwa katikkiro nkusaba mbwetowaze obwekitalo peter charles mayega abantu abo bayite basobole okusomesebwa butya bagenda okuteesa mu paalamenti n'okusinza ku jurisdiction y'obwakabaka kiki kyetekeddwa obbafunamu era tusinziira kuki seggona looya mukulembeze senga naye bwolirooya ogatteko bampanga bamale bamakubu yabave mukulya ebicepero ebibajja ebyo bitaggwayo mm. basobole okutula ku eggwanga lyabwe neggwanga uganda eryawamu naye ngaobuvo bwabwe babutunuulidde bulongooka butya atali omu abatali bameka babiri kale message yembadde njagala bbanga lyonna eyitewo mm. egende bamemba ba paalament bategeere obuvo bwabwe n'obuddo mm. era mu mpeereza y'obwakabaka bwe buganda tuteekeddwa kutunuulira ki buganda eganywemu abo bagenda mu paalament mu central region mm. naye ngaamakulu mu gavumenti eyawakati ngaamakulu tuteekeddwa okutegeera endagaano y'ataano muetaano yali esoma ki kulivira jezo bwe zinaavayo ne zidda mmengo teri ajja kuddayo kugamba nti mmengo terina buyinza ekyokubiri mu kusembayo nga tonnabuuza kibuuzo bamemba ba paalamenti batekeddwa okutandikira ku nsonga eno hmm. yensonga eyagwawo nga okitoma ogwomunaana hmm. nga munaana ogwekkumi hmm. nkumi bbiri mwena muebyo museveni byeryakkiriza bidde e buganda omwali obuyinza bwaffe n'ebyobugagga ebyakubibwa dibbi ngaeryemmengo nga baga nti nrm bweneebizza naye banga ebiwadde kabaka fe tuba tetukyaliwo abagwegwenyufu abo <laughs> twajja ne tubibasomesa wano biba kwasa ssaabasajja kabaka nga bayise muwekitibwa aji nadduli n'abizza emmengo n'abibawa mm. naye abo benyininyini abaaliyo maama wampanga mm. bebaabigoba mpanga yenyini yali mu lukiiko lwo mwebaabigobera mayiga atudde mu bwakatikkiro yali mwali nga by then yali oba wamawulire nga gyali eyo mm-hmm. bwotunuulira abasigalidde omumahabuba semakalu yafa eyali hmm. sipiika olukiiko olwo hmm. waliwo ne atonejeno gwe baali bali bayita aa eh? ah, ah, yali mukibaihe nsuubira hmm. nga sirabidde kakati n'abasigalidde ne ssaabasajja kabaka lukiiko lwe yalonda luddemu katikkira batunuulize nti museveni yali atuwadde biki mu 1 24 babitegeeze bamemba ba paalamenti bano baddemu babanje ensonga eyo buganda esobole okujja ekigere ebyakulembezebwamu ekitiibwa nadduli basobole okubituddiza nga basinzidde kalamojja bwebaba tebabitegeera nga tebabijjukira akyali mulamu haaji nadduli baddemu bamubuuze bye baatuwa ebyo bewali okulembedde n'okuleeta byali biki kubanga baaliyo ameri akyambadde yali waliyabadde wa trade mm. waliwo omulala meja balwana ndi walana sole mm. bali ne haji mm. ne haji nadubika enyini nyini nebasinkagana purezidenti munkola yemu mm. ate era bwe baleeta ebintu ebyo obusiufu bwempisa bwebakoa bwe batukulembera akalangira kano kawasajja bwe bakomawo kwe bakwataganako ne bagenda ewa sabasajja kabaka mu lubiri ebbanda mm-hmm. mu maka ge ebbanda so si lubiri sole kuba tani nazimba lubiri lwe lwa bwakabaka kakati bwe batuuka eyo bakulembezesa abo abakyali abalamu babuuze hmm. ddala museveni nga mubuuza oyo wasajja kabaka bepresident beyawa haji nadduli hmm. ngaayise mumejandiwalana hmm. ne oh, mukyalani watredi oh, kyambadde ne bijja eno ne bikulembezesebwamu oyo gwetuyita omulangira wasajja byakomawa kale ebyo nabo batunule mu nsonga ezo bite bambi ba paalamenti babategeeza ekirowoozo ekyo ebintu ebigenda kuddamu bibanjibwe bitya buganda esobole okujja ekigere twewazise n'ensobi zino ezolutatadde kale bwe mbadde ntunda mubamu ba paalamenti ngeja essaawangula nga kirobererwa kyange kyali kyakutuuka tutuuse eddoboozi ng'eryo nenjagala okusaba nga mpise ku tmo ebigambo ebisobole okutuuka gye bali hmm. basobole okutunuulira obuvo bwaffe nabwo bwetugenda okutunuulira obuddo mu mpeereza yaffe obutali bwa nnono bwokka hmm. kubanga wetunatereza administration yeyo ne buganda nefuna obusobozi bwayo tojja kutuddamu kusinkagana lwakayikala nga yaweereddwa mulimu wano nga buganda yeyina obuyinza mu kulonda mu civil service baki begenda okuweereza nabo kubanga obuyinza bwamadistrict bwa bumaze okuvaawo mu direct manner ebeereza nti sente zigenda ne baweereza abobuganda banobuyinza singa yekuŋanya esente kubanga baga nti akuwa emmere yakutwala omuki omuluka hmm. buganda bwebanga ate yerina esente eziweziwa mumadisitulikiti kiba kitegeeza nti malakosa basivo servanti si bano obuyinza bwali bumaze okukomawo nga yeronda abagenda okakasibwa baki abakola mujinsukini yobwakabaka bwe buganda hmm. kale kijja kutwewazisa nnyo n'okutundira mu nkola eyo okulaga nti lujonizizaffe zisobola okutambula naye omulimu ogwo ebasa eddimu oyo hmm. ayite mu bwekitiibwa katikkiro n'ekiwandiiko nnamutayika ekitegerekeka akwatagana ne baloya bamale nga bwe bali bampanga bano baseggona nga gye bali bave mu byokuddayo mu kkuba e- pereketyako mpa ku nsuwa mm. badde batunuulire buganda eganyulwemu etya mu myaka ginasatu mwena mm. museveni gyakyalemeddemu ebyaffe nga naffe tubambe ba paalamenti tuddemu twazaaki tunuulira ki badde mubayaza endagaano ezo bwe ziza zitambula naye okusinga ddala endagaano y'olumenda mu ataano mu etaano mm. ezza ebyaffe ne buganda okusobola okuba n'amaanyi gayo kubanga ensi ebbiri bwe zaaliwo mm. buganda ebyabyo bisinza okufiirwa kuba banna uganda so si uganda okuba nti erina byefiiriddwa njagala okukuyisaamu ekibuuzo kino yes ntegeera nti mu palamenti eyo eriyo akabondo kababaka mm. abava mu buganda yes. omuganyulo gwakabondo kano hmm. tegwali mm. badde gwego gwonyonyodde baali badde tebetegerera nga bayitira mu kabondo kano ki kyebalina okukola ne bakikola yani katikkira okubayita okubajjukiza ate ekyali badde kyebalina okukola akabondo kano omuganyulo gwako ne ku nsonga ezo gubadde guliwa kubanga weekali banguyiriza okwewa ebifo yoma hmm. yagala okukabeeramu naye akabondo kababaka abava mu buganda hmm. ali tekaganyudde buganda mazima ddala tolowooza nti akabondo ako byonyonyodde mu byalisinzidde katuganyule abali mu paalamenti ne kokasi zibadde bakola nga basinziza ku kigambo buganda nti kokasi buganda mm. ngaobukunu ababaka abasinze mu bwakabaka bwe buganda okugenda okuyingira mu paalamenti babadde bakikola mu jurisdiction eri politico mm-hmm. so si jurisdiction ey'obuweereza mm-hmm. oba ntegedde bulungi bali bakiteekawo mu kulambika kwabwe nti ffe tuli bamu buganda mukokasi eno ne batunuulira ebifo bye banaafuna mm. bagenda kganyulwa batya ne batatunulira ggwanga lyabwe lyebasinziira nabwekityo nti kokasi zibadde ziteebwawo naye nga ziraake nga isensi y'obutegeevu naani abakulembedde ku ki kyebateekeddwa okubanja kubanga buli omu aweebwa orientation mm. ne orientation ya parliament tojja ginenya gye babawayo abwe yakumanya biigo webiri exit ya muliro mm. kantini jenebera mm. abaffe omuchala bwaba n'olubuto agenda wa mu parliament chapo chapo kali <laughs> be bitunge ebyo neti yajja kuwa orientation kigobono jango olwe biteso bya buganda okinzira bwoti buganda ye ino situkira munga bayise mu kitibwa katikiro okutegeza bame ba parliament mu jurisdiction ntegeza ntusinzira buganda Hmm. biki byetwalibadde twetaaga naye oba tewaliwo omukisa ngaogwo baalibadde babitegeera ddi abajja nga tebategedde era tebakuziddwa neggwanga buganda tebalitegeeraulayira mu nyo lyakatonda ba palamenti abo balaba bwegwakwomu hmm. kwomu okuva nolwaliro balabidde puroguramu eno hmm. obabuuze nti ddala muva mu buganda naye yo buganda yeeriwa evaawo era ekomawa tekuliko kwaba asobola kukunyina buganda gyeri yabafe wetugana kigambo buganda nti nation okimanyimu ki mpulira n'omuyo gwobwakabaka batuli bubaliimu abo babyagwamu kakati tulina bakimako bukimi butegeevu hmm. n'obuyinza bebakutte babumanye butya bayinza okuyamba eggwanga lyabwe okuyimirirawo ngaeggwanga buganda neggwanga buganda lisooke buganyulwemu abo abaliyo hmm. naye ngaamakulu mu kuganyulwa kwa buganda twesibe nnyo ku ndagaano kumidamuataano mu etaano hmm. yeewa enkiza enkulu n'okugabana kw'obuyinza wakati w'amawanga ameka era ekiraga endagaano yataano mu etaano ekikakasa nti eggwanga buganda kirala neggwanga uganda kiki kubanga obugagga bwonna obukozesebwa mu bwabukabaka bwe buganda kwe baatoola obugabanyiza okugabanya kuba nebisesa ekumi nesatu esigalidde ebyo batali basomesa ani agenda obibateerawo njagala okutegeeza hmm. nti njize nnyo ekigambo ekyo hmm. nti kali bubondo bwa abo bwe banaagabana ebifo nga basinzira mu buganda baninze bwe mbadde ekirowooza hmm. nti kabondo akatula okuteesa ku bya buganda biyiseewo bitya bobabasanga nobabuuza hmm. menga eina olukiiko ate hmm. no lwa mengo luno babiteeseza emengo nobabuuza nti ate gyebabiwambira biri mengo mengo yeyabyewambira onzijukiza munabyabufuzi we wamwe eyo hmm. naye ngaate ye si wa central nakaseke rutamaguzi eyakeera n'agamba yes nti twalikozeewo akabondo kababaka ba buganda hmm. ne tukolawo n'akabondo kababaka abaganda kubanga abali mu kabondo ka buganda hmm. abaliyo si baganda newankubadde bawangula muki mu buganda mwekyo nga kyayagala okutegeeza nti gyebali naye tebategeera byabwakabaka bwa buganda hmm. ndowooza omuganda mu musaayi yanakikola senno nekinzijukiza ate ne bawa ebifo emmenga batategeera byakola mazima era baganda so nno nga tekyakola nnyo makulu gyendi hmm. kubanga n'abali emmenga abatatuyambye baganda mumusaayi hmm. obutasobodde kututegeera kale ekintu ekyo kinyonyodde bulungi kansabe bonna abasinziraano mu buganda katikkira abayite abaaze hmm. ababuulire n'ensonga mm. okubuusabuusa kwennina ku kiteeso kyo mm. kwe kuba nti n'abali e buganda mm. batudde mu bifo nga tebamanyi buvunanyizibwa bwabwe banaalambika batya abalala ndowooza nti nabo bajja kwetaagamu omusomo bategeere ebifo byebalimu baleke bategeeza ate abali mu paalamenti kubanga balinamu nabwo obunafu obwabwe kino kyoteesa wano be baali badde bakitubuulira bali gye tuva nga basettinga prerequisites ezo bye baali badde nga babisettinga dda naye olaba tetubiraba kitegeeza ate nabo balimu obunafu bwobutategeera kiobunafu bwasinga okugira lwolukiiko lwemmengo lwebaddibwawo ne balutta hmm. singa mmengo yate olukiiko lwayo mu bulambulukufu bwabo nga tubalonda nga wetulonda bambe ba paalamenti eri jakana hmm. naduli e, e, e central gavument nali badde enjagalayo ki mpulira nali esimbyewo ngenda mmengo mpulira netubulukukira muli ngekitiibwa kyobwa katikkiro kyalibadde kiteebwa mu bwakabaka bwe buganda nga prime minisita hmm. ngaakalwa akanoonya mu masaza netumanyi tulina prime minisita wuyo agenza okuyamba okusaabasajja kabaka ntumukuba ebitoni nga kalo kafeke kamusindikayo naye nakino kyali kyakyusizibwa newankubadde kyaddamu nekibbibwa hmm. kubanga muntandikwa bwebuto bwe gwali nekidda kulwa interest y'omuzungu hmm. ne bakikomyawo kiddemu kidde nti kabaka yajja okulonda mubakabaka mubabaka ababa bazze omunaava nkatikiro omunaava nga finansi omunavanga n'omulala gwe bayitanga ni sekuritale omukulu mm. anatunula ebyokwolereza kakati abantu abwe baatunuulirwa buganda bagittira omumaanyi gaayo ge yali etekeddwa okukolaki mm. okubanako era byebimu ku byali bikomyewo nga munaana ogwekkumi mm. biri ena ajibi yakomyawo nti buganda eddemu eta olukiiko olulondebwe kubanga newankubadde museveni asobola okuzza ebyo mm. tayinza kubawa mu shadow gavumenti eringa eyo kubanga mumateeka teriiwo custodianship ku baganda ye liriddewo nga bannanyini ababanja mm. kale noebyo awe twasinga okufiirwa abaganda bali badde bakikuliddemu nga bakitegede naye emyaka abiri mu omunaana sebo giba mingi okukakasa nga ensonga obadde togimanyi ngaotambulira wabweru waayo gikugamba essaawa zino owulira nga erumira kale kijja twala akadde kawanvu okujja nga tubategeeza ensonga ezo bajje nga bakomaweeka mpolampola kale tujja batunulya ebbanga lyonna baibu kyega nti mugwenga muyimukenga abaddeyo ekumi obutagwa wekumira okujegerwa katonda hmm. ne bano bagenda okubeera tukwane emirungi emikwano emirungi oli kyeyagamba nti wange gwe mamona wekwanira emikwano emituukirivu ani ngo mutukire bwekwa ne mikwa ne mamu natali mushi mm. mutuki kubanga no bali babagoba bali bali basembeza mbuza wali gemu kulembeze nga ategeza kino abaali eri nga mwali baganda nga mwemusambaazizza ekyamwe mugenda kubeera wa nga bamayanja minisita samu mayanja gwewadde mu baminisita omuto hmm. naava mu ebigambo byekito ebyekiwuttavu ng'ate dokita mulamba mu mateeka ate specifically naga nti yaweereza mu nsonga z'ettaka era yawandiika ekitabo kitabo mukyekyo oba atiko gyewandiika hmm. etagenda kwonona etalinamu namakulumagezi okumuwa ekifo ekyo bamulaba ku biwandiiko byateeka mu mawulire entakera buli kaseera awandiika ku nsonga z'ettaka museveni yayagala abawuttufu nnyo <laughs> era tetuyagala bagezi kekisa eggwanga lyaffe wano tetukyagoberera mm. individual merity mm. tugoberera nfuniramu obwakoyo gwentadde mu kifo abaffe bwe mwetamu mugobawo ntya yenkola y'obote bwe yalinga kandi te abatajjansa ku lw'eggwanga erimu lyesaagala balitattane ntibebayivuabalinaleta abayivu bangi anti jason ya buganda hmm. natunulira ggwanga lya buganda abanalwanda besimbyo bayitirivu ate hmm. bafunye ebifo oyo ogenda mumutegeeza kyatese ku nsonga za buganda nga ye ategere ekigambo uganda nga mwe basawo mengo gyeri etunula bwetyo obote ye bwe yabeerangawo ngaayagala nti omuntu waze nga muyivu nnyo hmm. museveni bye yatwala naye bwojjanga obadde muyivu nnyo nga takusiimye ngaate wali ogwayagala nga si muyivu goza lwakitwalimira ku kigambo siniya sik sikisi mm-hmm. gamba ono ali experienced mm. eh, oli nokwadde muivu naye twetaaga obumanyirivu bwaliwa mm. bwono mm-hmm. bwojja nga ate olina experience nga abadde ayagala muyivu mm. e, etteeka lya gavumenti lijatukwata ekifo kino kyetaaga abayivu nga gwakugobedde awo kawereo ogenda kasoolesoole naye bwodde emabega n'omubuuza nti mukifo gundi ndabamu owa sinia sikisi ye gavumenti yali tejja kukwata eh, eh, mubikeko mbikako nga bakuwayo miliyoni nga bbiri hmm. ngaowunenya ate bwebasanga bano abayala abatutunulidde e munsa eh, eh, eh, awetu buganda bwetuze tuseetera hmm. watuseeterezaawo ddala okuvaawo kale nja kubebaza abadde abawuliriza abalungi ebbanga lyonna hmm. n'okuddamu okwebaza wekitiibwa kanka kapita olwobudde bwowaayo mu kutunulira kwekusomesa kweggwanga buganda n'abaganda abaliddewo okusobola okutunulira amagezi agaweebwayo agatali gomu agatali gange nganza omujja kanasomand kubanga nange saabijja muggulu mm. natula nakitange natandika okunsomesa a to z mm. obuyigirize bujjidde bunegaseeko bwegasi naye nga empisa eyennono n'obuwanga obulombolombo n'empisa oba n'ebigobererwa kituyita olulimi mm. ate mbijja ewaka ekibadde kirakinga mubwakabaka bwe buganda okufuna abantu abagundiivu abasobola okuyimira okulwa bakabaka baabwe neggwanga uganda okutwalira awamu yakubagaisa emirembe gya katonda lubeerera analyst nga kanka gwena ekiyinza okubuuzibwa naye katonda abansaasire amazima ddala wenja okusimba akati awo tmo ebeera open erimu ababuuza ebibuuzo omunno mwe tujja emiramwa naye muba temugirinaffe tugibateerawo nate luliba olwo ne ku nsonga eno walibaawo ekizze yakana sulaimaani nadduli n'akittaanya ku lwa tmonline television yenze kanka kapita ku saidi eno siima nnyo bonna benkola nabo newankubadde nga obukendeevu bwabwo bulina okubaawo olw'ensonga y'okwekuuma ekirwadde kya covid 19 nsiima nnyo gwe akwata vidiyo yaffe n'ogisharinga naye ate abasinga muzisharinga ku mikutu gya facebook okusobola okusaasaanya obubaka buno nkusabye teekayo linki ya puroguramu eno yebeebeerayo thani puroguramu enamba newankubadde nga kuba tetulina okukuuma omutindo abamu bazitema ne bazikkakkanya omutindo gigisabe oba tuwandiikire ogitubuuze osobole okugiweera mu mutindo gwa bannaffe bonna abagiraba kuba mumwenna abalaba wanulya emitala w'amayanja mbasiibudde mweraba yeah.